kwizirika ku mana so connecte avec dieu connect with god tugiye kuganira ku buryo wakwizirika ku mana ese nanjye nakwizirika ku mana ni gute nakwizirika ku mana ese bibiliya yambera ikiraro kingeza ku mana ese imana yo yakoresheje ubuhe buryo ngo icungure ikiremwa muntu ni gute nabyitwaramo kugira ngo negere imana kuva mu ntangiriro bibiriya itwigisha iki mu nyemerere dutogongere ku bwiza bw'imana dusenge mana nziza mana y'urukundo mana yuzuye imbabazi n'impuhwe niseguye amaboko yawe kuko nisunze umukiza ukomeye turi amahoro kuko waturinze mu bihe byose byatambutse kandi uturindana n'abacu mu bihererwe icyubahiro mukunzi mwiza nciye bugufi mu mutima wanjye usaba imbabazi z'ibyaha twagucumuyeho utubabarire utwuhagize amaraso yawe kandi nizeye imbabazi kuko uri umunyembabazi urakoze kuko utubabariye twumve icyo bibiliya itwigisha bibiliya itwigisha ko twese twagenewe kuba mu bucuti bwihariye n'imana ni nako byari bimeze mu ntangiriro ariko kuva adamu na eva baremwa muntu yahanganye n'iyi mibanire ndavuga ubucuti n'imana aho kubana neza mu mahoro n'imana ndetse hamwe n'abandi dusanga amakimbirane no kutumvikana ari aribyo biza imbere rimwe na rimwe ugasanga byarabaye bibi kurushaho umuntu amenyereye kubaho bwe wenyine akenshi twirengagiza imana kandi tugakurikiza imigambi yacu guhitamo kwacu kwikunda ntabwo kutuzanira ubuzima mu by'ukuri nizo nkomoko z'igihano cy'urupfu burya imana yumva neza ko abantu barwana n'icyaha kandi bagomba guhora barwana nacyo yumva kwijujuta kwacu ndetse no gucika intege bitewe n'uburyo ibintu bigenda akenshi mu buryo butubangamiye ndetse butanadushimishije na gato imana irabizi neza mu gihe cyose turi twenyine cyangwa dusigaye twenyine ko nta cyiza twashobora imbaraga z'icyaha zatuganza kuko ziba ziteguye kudutera turabizi kandi ko dusigaye twenyine ntituzahora dukora ibyiza kubera iyo mpamvu rero imana yahisemo kwinjira mu ntege nke zacu mu byo twivugurutamo kandi duha uburyo bwo kubona imbabazi no kongera gutangira ubuzima bushya aha twakwibaza uko yabigenje yohereje umwana wayo Yesu kirisito kubana natwe yatwigishije inzira nziza yesu yari rwose ariko abantu ntibanyuzwe n'uburyo imana yamuberetse cyangwa yamuboherejemo, mu gihe yesu yatwigishaga gukunda imana no gukundana abantu babi bagambiriye kumwica bakamubamba ku musaraba nibyo koko ntibyaje gutinda baramufata bamuzanira urubanza rumurenganya bamucira urwo gupfa abo bantu bamwe yesu yigishije akiza kandi agaburira batumye guverineri w'abaroma amuciraho iteka kugeza apfuye ku musaraba yesu yapfiriye ibyaha byacu ibyaha byacu abigira umutwaro we yatanze ikiguzi ku bikorwa byacu bibi kubera yapfiriye mu cyimbo cyacu ubu dushobora kubona imbabazi z'imana ariko inkuru ntirangirira yesu yishyuye ikiguzi cy'ibyaha byacu apfa ku musaraba nyuma y'iminsi itatu yazutse mu bapfuye abatangabuhamya babarirwa mu magana babonye yesu ari muzima mbere y'uko asubira mu ijuru bumvise yesu abasezeranya ko nitumwakira hano ku isi dushobora kuba mu ijuru hamwe n'idupfa noneho yesu arashaka kubabarira ibyaha byacu azi neza intege nke zacu atwereka inzira nziza twanyuramo ariko iyo tubimusabye byose ni amahitamo yanjye ayawe ndetse n'aye niba ushaka kwigobotora ibyaha byawe niba ushaka gutangira ubuzima bushya umusaba imbabazi z'ibyaha wakoze ntabwo bigoye kandi arakubabarira gusa bwira imana uti urakoze mana yanjye kuba warankunze kandi wohereje umwana wawe ngo apfe umusaraba kubera ibikorwa byanjye bibi mbabajwe n'ibintu nakoze byakubabaje nahisemo Yesu nk'umwami w'umukiza w'ubuzima bwanjye mfasha kuba umuntu ushaka komba mu izina rya Yesu kirisito amen imana iragukunda ishaka umubano nawe yaguteguriye inzira yo kubona imbabazi no gutangira byose bundi bushya tukaba ibyaremwe bishya tangira uyu mubano nawe uyu munsi dusenge data mwiza tegeka ibituriza bikurweho tegeka ibituma duhorana intimba biveho tegeka ibituza amahoro bikurweho tegeka ingo zacu zigira amahoro tegeka ibiturwanya bikurweho tegeka abaturwanya bakizwe tegeka ubukode buratugoye tegeka imfubyi zibone kirengera tegeka abapfakazi babone kivurira yo yesuwe iteka reka tukugirireho umugisha uruhura imitima ibabaye ukize indwara zose zitugoye tegeka kanseri zikire tegeka tansiyo zikire tegeka diyabete zikire tegeka imigongo za hepatite mbese itegeko ryawe zikire indwara zose zugarije ikiremwamuntu ndabizi iyo uvuze byose birakumvira bigahunga urakoze mbisabye nizeye mu izina rya Yesu kirisito umwami wacu n'umukiza amen niba ushaka kubohoka niba ushaka gukunda imana niba ushaka kwegerana n'imana niba ushaka kuyiha amahoro iteka ryose ryukurikirana kino kiganiro kizakubera umuyoboro ndetse n'urumuri ruzagufasha kumenya neza ijambo ry'imana